私なんかがここにいてもいいんでしょうか適当にやろうよゆとりが大事なんだから。 you you あ Ah!

Keep it happening.